Dünən TikTok sosial platformasında yayımlanan Azərzahid də təkər reality şousunda Bayram Nurlu və Xaqocan adlı iki istifadəçi yarışı Bayram Nurlunun 300 min fərqlə irəli keçməyi Azərbaycan xalqında məyusluq hissi doğurub. Bayramnurlu simasında digər cinsi azlıqlar axı Azərbaycan kişisinin obrazı deyil. Onlar sadəcə xalq adına utanc mənbəyimizdir. Yarışın yekunlaşmasına 45 dəqiqə qalmış Azərbaycanın qeyrətli oğulları adından bir şəxs Xaqozana qalib olması üçün 5 dəfə ardarda 95 qə hədiyyə yolladı və verilişin sonunda nə lazımdır göndərərik bircə üzqarası bayram qalib olmasın. Belə şəxslər bu xalqın adına utancdır və övladlarımız üçün nümunə deyil deyərək Xaqozana necə lazımdırsa dəstəkləyib. Sonradan məlum olub ki, bu şəxs daha öncə Tünzadə Əliyevaya, yəni Toppuş bacıya sağalması üçün yardım edən Rüfət Gəncəli yəni qanuni oğru Rufo Gəncinskidir. Oğru Rüfət daha öncə yardıma ehtiyac olan bir çox insanlara da külli miqdarda yardımlar edib. Cəmi 30 min xalla uduzub uşaqlar. 30 min xalla, Qaqocan. Əylə Müdafiə Sənayesi Naziri Mədəd Quliyeva ağır itküz verib. Koronan əldə etdiyi məlumata əsasən, nazirin anası Zambak xanım axşam saatlarında vəfat edib. Qeyd edək ki, 1935-ci il təvəllüdlü Zambak Quliyeva uzun müddət Gəncədə yerləşən Mirzə Pənah Vaqif adına 8 sal tam orta məktəbdə dil ədəbiyyat müəllimi kimi çalışıb. Prezident İlham Əliyev əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə qanun imzalayıb. Korona xəbər verir ki, dəyişikliyə əsasən əmək pensiyasının və əmək pensiyasına əlavənin artıq ödənilmiş məbləği əmək pensiyasından yalnız son 3 il üçün tutulur. İndiyə qədər isə artıq ödənilən bütün məbləğ geri tutulurdu. Bu qanun 2023-cü il 1 yanvardan qüvvəyə minir.